ашқам задагӣ ой ман бачаи беочаи мотам задагӣ ой ин беди баланд шоха кошқам задагӣ ой ман бачаи беочаи мотам задагӣ ой оча гуфтуме касе ба додум нарасид ой ин дарду алам дар гирди ман печидагӣ شب تو با سهار او چپ دور منو یک با چای غم دیدا و افگور منو او چای جون هر لحظه یادت میکنم هر یک نفسی کشیده فریاد میکنم خم خمزادگی اوی من بچه به آچای زادگی زدگی اوی چا گفتم کس بدو دون نرسید آی این در دو علام در گیردی من پیچیدگی خاکش خم زدگی های من بچه به آچه ماتم زدگی های این بدی بلند شخه کش خم زدگی های من بچه به آچه ماتم زدگی های آچه گفتمه کسی به دادم نرسید ҳой ин дарду алам дар гирди ман печ